Throw, throw, throw, throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Yeah guys, והיום אנחנו בטאון סליים מתחילים. אוקיי, אני אקרא לעצמי היום. אח שלי עושה רעש. לא הספקתי לעשות שם, לא באמת. אוקיי. מי אני, מי אני, מי אני, מי אני? רגע, מה הוא עושה? שאל אפ, אני אשתיק את הטלפון שלי. אוקיי, אז מה אני עושה? kill someone each night. אז אני צריך להרוג מישהו כל לילה. אוקיי, תודה על האינפורמציה. עכשיו אני אהרוג את נייגר. נייגר, נייגר. בא לי להרוג את נייגר. אבל מי אני? ג'אן ה... ה... יש, הרגתי את אה, נייגר. נייגר. oh my god, oh אני נביא! הרגתי את מי שהיה במאפיה! שנייה, אח שלי מרעיש, נראה לי שהשתקתי אותו. אוקיי, אז עכשיו אני אעשה vote על סקאי. סקאי מעצבן אותי. וואי. אשכרה חושבים שאני המלך פה. עשו וורט שלוש אנשים לסקאי. מיי גאד. אוקיי, אני אהרג את סקאי. נמאס ממנו. ייי! הרגו את סקאי! וואי, נשמעתי כמו מכשפה. מה אני אכתוב בצוואה שלי? tell my story. tell my story. okay, I'm going to vote על... זה מעצבן אותי, הוא כל הזמן כותב דברים בצ'אט. אה, לא, אני רוצה... בבא בוק. בבא בוק. אה, לא, בעצם זה שכותב כל הזמן דברים בצ'אט. יופי, לך תמות. גלוטין! אני לא עושה ספאם בצ'אט, מה אתה רוצה מחיי? 2,000 years later. בוקר טוב, אני שורד לא רע שחושבים על זה. בבא בוק, קיור ביי נאמבר... אוקיי, בבא בוק was Vigland, לא יודע. 2,000 years later. וואי, נשארתי רק אני וקיי! מיי גאד, רגע, כמה זמן אנחנו מקליטים בכלל? עכשיו זה רק אני. אוהו. לא מאמין שיש מצב שאני הולך להצליח להשקיע את המשחק הזה. אחרי כל הזמנים שבהם מתתי. וואו! כמה upgrades אלוהים. רגע, ניצחתי? ניצחתי! אני חושב שזהו זמן לאורדיה.